veux vraiment leur montrer ça Attends, tu vas montrer tous les panas qu'ils t'ont pris Salut YouTube, c'est Kotian, ça va ou quoi Bon oui, je vous fais cette vidéo un peu spéciale parce que je me suis dit que c'était le moment de vous dire la vérité. Mais avant ça, je dois vous annoncer que ce samedi, il y aura un tournoi de panas organisé par myself, moi-même et euh, McDonald's euh, toutes les infos sont dans la description, ça sera à Saint-Germain-en-Laye à partir de 13h, il y aura les inscriptions, 14h début du tournoi et 18h30 fin du tournoi. Ce tournoi sera organisé avec deux catégories, une catégorie moins de 16 ans et une catégorie euh, donc plus de 16 ans. Euh, bien sûr, ça sera un tournoi classique avec 3 minutes de match. Le gars qui marque le plus de buts passe le tour. Et bien sûr, s'il y a un pana, c'est KO. Mais tonton Céane, il aime bien faire les choses un peu particulières. Donc, je vais rajouter quelques règles qui vont mettre un peu d'épices dans ce jeu. Tous les gestes techniques qui vont mettre en galère l'adversaire seront comptés également. Euh, du coup, ça permettra à ce que tout le monde ne ferme pas ses jambes et on verra un peu plus de spectacles Donc, je vous attends bien sûr tous nombreux euh, la youtubeance à venir ce tournoi. Et même si tu ne veux pas participer au tournoi de Panda, tu peux quand même venir. Je serai présent et du coup, on pourra prendre un petit selfie, on pourra discuter un petit peu puisque c'est pendant toute l'après-midi. Depuis quelques temps, vous le savez, je vous parle beaucoup de cette parabole et de coup, l'enjeu de ce tournoi est très important puisque je vais me servir de ce tournoi pour trouver un ambassadeur de la Pana Ball. Donc si tu penses avoir toutes les qualités requises et capable de représenter cette Pana Ball, je te donne rendez-vous ce samedi 12 euh, mai à Saint-Germain-en-Laye à partir de 13h pour les inscriptions et bien sûr ce tournoi de Pana. Il y aura du son, il y aura ton Céane, il y aura DS3, il y aura tout ce qu'il faut. Donc viens t'éclater, même si tu veux pas participer, il n'y a pas de souci, tu es le bienvenu. Mais oui Ryan, je sais que toi aussi tu vas venir samedi, il n'y a pas de souci, t'es le bienvenu. Mais s'il te plaît, mais tu mets pas de Pana à tout le monde. Hein. Ok Ryan. bon <laughs> là youtubeurs, quel grand joueur de foot n'a pas pris de petit pont dans sa carrière Et effectivement, cette situation m'est déjà arrivée, même à plusieurs reprises. Déjà, tout le monde se souvient du pana que Paul Pogba m'a mis. Bon, celui-là, il est limite, hein, parce qu'il m'a demandé d'ouvrir les jambes. Mais quand même, il a été validé par la plupart d'entre vous. On se souvient également de l'abonné de la vlogance numéro 1 qui m'a pris au dépourvu hein, à 9h du matin où j'étais pas réveillé. Hein. Mais en recherchant sur le net, je me suis rendu compte que à chaque fois que quelqu'un me mettait un petit pont, il faisait une vidéo buzz. Donc je me suis dit que c'était bien d'aller faire le tour des vidéos qui ont le plus marché où il y a eu un pana euh, sur moi. Donc pour le premier on va partir en 2011, c'est le championnat d'Europe, c'est les quarts de finale. Euh, je suis très en confiance, j'étais en pleine forme, je commence les quarts de finale et je suis euh, en train de dominer le match. Vraiment j'étais au top de ma forme. Quand tout d'un coup je sais pas ce qui se passe dans ma tête, je craque et je tire la balle n'importe où. Et à ce moment là je sors du match. Mon adversaire qui s'appelle Alès prend la balle et me fait un geste qu'on appelle le haka, un super geste et du coup j'ai applaudi. Bah ouais, moi je suis fair play, hein. j'ai kiffé le move donc j'applaudis forcément. Et à ce moment-là, ce que j'aurais pas dû faire, c'est de me déconcentrer. Voilà ce qui s'est passé. Cette vidéo elle a fait des millions de vues, elle a été postée sur toutes les pages et sur YouTube elle a 1,3 million. 2014 je me rends à l'événement Impulse Star. L'année d'avant je mets un double petit pont de fou sur Flora Malida. Donc du coup je suis en confiance, j'arrive à l'événement, je prends le micro et je dis eh, Ceux qui veut jouer contre moi et qui met un petit pont je lui donne n'importe quoi. Il y a un gars tranquille, il vient tranquillement, il descend, il prend le ballon, il commence à jouer avec moi et le pana il dure, il dure, il dure, il dure. Et vous connaissez, hein, quand il y a un match qui dure longtemps, il commence à s'installer un silence. Et moi, ça me stresse. Du coup, quand le mec, il a eu la balle, bah, je voulais absolument la récupérer. Et bah, je me suis un peu déconcentré. Voilà. mec qui s'appelle Ange, bravo mec, et tu me donnes toujours une revanche, n'oublie pas parce que tu t'as jamais voulu rejouer contre moi. 2015, j'arrive au Pakistan, je fais des shows tous les jours et on me demande de faire un plateau télé très très tard le soir. Et au dernier moment, on me dit euh, Ouais, faudrait que tu fasses un petit pont contre le public. Donc forcément, j'accepte. Et en regardant le public, je me dis que ça allait pas être des footballeurs et tout. Mais j'aurais jamais prédit que ça, ça allait se passer. 2016, je me retrouve au Trocadéro en train de faire un takeover du Snapchat d'Adidas Football. C'est-à-dire que je prenais leur snap et je faisais ce que je faisais ma vie. Et euh, Adidas me demande de pouvoir faire le coup du pantalon, tu vois, où je baisse le, le short de la personne qui est en face de moi. Du coup, j'ai commencé à le répéter, à le répéter, à le répéter. Et forcément, les gens qui étaient autour, bah, ils savaient à quoi s'attendre. Donc ça devenait de plus en plus dur. Et il y a ce mec là qui se pointe et je vois que son short n'est pas vraiment attaché. Mais moi j'étais tellement focus sur ce move que je me suis pas douté que ce gars-là, il allait mettre à l'amende. Oui, là, vraiment. la ouais, la youtubance. <laughs> ouais. C'est arrivé. Eh ouais. Eh oui, même les meilleurs, ils prennent des panards. Et là, la youtubance. Là, c'est le pana, le pire de ma carrière, de toute ma carrière que j'ai pris. Mais, mais, mais, ce qui me réconforte, c'est mon meilleur pote qui me l'a mis. Eh oui, c'est un mec de la Team S3, c'est Andreas. On a fait une compète de pana entre nous. Et franchement, il a mis un de ses panas. Incroyable, regarde. je voulais pas le mettre. Lourd C'est qui C'est rentré c'est qui C'est C'est qui c'est qui voilà, Andreas, merci à toi, franchement. Mettez un maximum de pouces bleus pour le pana d'Andreas, franchement, il est incroyable. Personne ne pourra mettre un pana aussi beau de toute sa live, j'en suis sûr. En fait j'ai fait cette vidéo pour vous dire un truc là youtubeur c'est très important et Ryan aussi il veut vous le dire C'est pas parce qu'en face de vous il y a quelqu'un qui est déjà trop fort que vous pouvez pas le battre C'est pas parce qu'il y a une situation qui, est, qui semble insurmontable que vous pouvez pas la surmonter euh, Rien n'est impossible, nothing is impossible euh, Juste en croyant en vous, en travaillant vous pouvez y arriver Et c'est un peu le message que je vais vous faire passer par cette vidéo C'est que euh, c'est vrai que les gens en face de moi quand ils jouent ils se disent Bah voilà j'ai aucune chance contre Bah non bah voilà il met un petit pont et j'ai envie aussi de montrer que que euh, tout le monde n'est pas imbattable et qu'on a tous des points faibles et que voilà, il faut, il faut aussi euh, admettre euh, ses faiblesses. Donc voilà, Ryan, il est tout à fait d'accord avec moi. Ryan, dis bonjour à la YouTube, tu penses <laughs> voilà les le petit message de Ryan et Coachian. Bon, j'ai pris d'autres panneaux aussi dans ma carrière lors de compétition. Du coup, j'ai pas pu récupérer tous les rushs, mais bon, euh, voilà, je vous en ai mis certains maintenant. Euh, libre à vous d'en chercher et euh, si vous voulez faire partie de la collection des personnes qui ont mis un panneau à Tonton bah, venez peut-être m'affronter très bientôt ou même samedi lors de ce tournoi. Bon revenons à ce tournoi de samedi, du coup je vous donne rendez-vous hein, bien sûr à partir de 13h Saint-Germain-en-Laye, toutes les infos sont dans la description et euh, je vous rappelle que dans ce tournoi, il y aura des règles spéciales, notamment des juges qui vont valider des points en plus, des moves que vous allez pouvoir faire, donc tous les AK, les euh, balles dans le t-shirt et tout, on va essayer de les comptabiliser pour faire en sorte que le tournoi soit un peu plus chaud que euh, juste un tournoi de pana où tout le monde ferme ses jambes. J'avais d'ailleurs testé cette formule lors d'un événement que j'avais organisé en Belgique et ça avait super cartonné. Euh, du coup j'espère que ça sera un peu la même chose samedi Mais ça dépend de vous les gars donc euh, je vous attends tous nombreux euh, lors de cet événement Et je dis les gars mais aussi les filles, il n'y a pas de souci car c'est mix, c'est garçons et filles sans problème Comme tout pmp on peut pas quitter cette vidéo sans faire une rubrique Cette fois-ci panaboleur Donc du coup j'ai été regarder un peu sur internet ceux qui avaient pris la Panabole Et ceux qui avaient fait quelques photos Donc en regardant tout vraiment j'ai décidé de donner la meilleure photo panaboleur à Mehdi, bien sûr, que vous connaissez déjà, mais c'était vraiment la photo qui m'a le plus marqué. Donc du coup, Mehdi, bravo à toi pour cette photo, elle, est top. Et la vidéo, euh, celui qui a fait la meilleure vidéo panaboleur, elle revient à Vinoxy, plus connu sur Instagram sous Victor Freestyle 29. bravo à toi. C'est d'ailleurs celui-là qui m'a mis un AK3000 lors du stage Urban Ball. Et euh, il a continué à s'entraîner avec sa Panaball, donc super. Si toi aussi tu veux participer à la rubrique Panaballer, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ta Panaball sur le site internet urbanball.com et de poster toutes tes vidéos et photos euh, avec cette Panaball avec le hashtag Panaballer, tout simplement. Bien sûr, les Urban je ne vous oublie pas, tous ceux qui font du freestyle avec les Urban Ball, euh, il y aura la rubrique Urban lors du prochain tpmb ne vous inquiétez pas. Et eh oui, je garde toujours un oeil sur vous les gars. Bon voilà youtube c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Oui, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas fait un TPMB. Dis-moi dans les commentaires si tu veux en voir plus de TPMB et sur quel sujet tu veux que je m'attarde. C'est sur des petits ponts, sur des matchs de championnat de France, sur du basket, sur ces, des trucs euh, autrement que le, que le freestyle. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu, mets un pouce bleu si voilà t'as kiffé le retour de TPMB et si t'as kiffé que Coach fasse des tournois de Pana. J'ai décidé d'organiser pas mal d'événements et de vous faire participer cette année donc je continue, je tiens ma promesse et restez connectés en vous abonnant à la chaîne et surtout en cliquant sur la cloche des notifications parce que les prochaines vidéos il y aura quelques concepts spéciaux donc euh, soyez les premiers à pouvoir voir ces concepts là. Si t'es pas abonné à la chaîne Coachian, tout ce que tu as à faire c'est à cliquer sur le Coachian qui est juste sur la Panaball. Et si tu veux voir la dernière vidéo, clique sur euh, la Ball qui est juste là. Enfin, bien sûr, à la prochaine séance. Bye ah oui, hein, vous m'avez demandé hein, si je me coupe les cheveux lors de la dernière vidéo. Bah désolé, hein, personne n'a deviné le numéro euh, exact du nombre de connectés. Ça sera pour la prochaine fois peut-être. Bye